الذي وفقنا لصيام رمضان رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا الحمد لله الذي وفقنا لتلاوه كتابه العزيز fardan wa jama'atan wa halaqatan Allahumma ja'alna mimman qubila siyamuhu wa qiyamuhu wa ghufira ma taqaddama min dambih Amin. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وحف علينا الملائكة وذكرنا فيمن عندك بهذه الحلقات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين إخوان أخوات سيدان حلقة قرآن saimin mu'takifin yang dimulia Allah taala sekalian alhamdulillah sebagai halakah Ramadhan Majlis Ilmi yang kedua Sabtu yang kedua dapat kita adakan pada hari ini insyaallah akan kita bersama dengan surah Yusuf di mana kita walillahilhamdulminnah minnah dapat mula baca dah pada minggu lalu dan kita akan teruskan pada minggu ni pula dari segi tilawahnya dan dirasahnya pula dan terjemahnya sebelum dirasah tu insyaallah walillahil hamdul minnah kita telah dikurnia Allah dapat keluarkan sebuah tafsir rekah-rekah al-bayan mengenai makna Quran walillahil hamdul minnah kita sudah edagi kepada masing-masing dah setiap wilayah insyaallah cuba tanya khabar bagaimana supaya kita dapat sama-sama tadabbur dengan adanya makna dan sedikit catat catatan di bawahnya sebagai nota kaki dasarkan kepada tafsir para as-salafus salih dan ulama mu'tabarin mengenai dengan ayat-ayat Allah walillahil hamdul minnah kita pada hari ini kita akan baca daripada awal kal lagi saya nak baca boleh lima eh, gapernya uh, ayat kemudian saya nak serah kepada Imam Hafiz Syekh Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah untuk nak bawa majlis seterusnya dari segi baca eh, tilawah, dirasah kemudian kita akan dengar terjemah pada bahasa Melayu sekali sekaligus dan kita akan dengar terjemah pada bahasa Thai juga sekaligus kemudian kita cuba dirasah yang agak kata dalam sikit dan sekaligus Minggu dulu mana kita terjemah dah sampai 22 ayat dan kita baca secara mendalam hanya dua ayat ya minggu dulu mana Habis masa kita akan ada sampai pukul 12 insya-Allah. Nah, uh, mudah-mudahan Allah Taala menurunkan rahmat barakah yang limpah meluah kepada sekalian kita. Allah Taala bangga kita bersama dengan kitab dia dengan hamba-hamba dia di alam langit sana walillahi alhamdul minnah maka ayolah kita sama-sama panjatkan niat kita kepada Allah dia berasa kata Allah bersama kita malaikat penuh-penuh tersusun sampai ke langit ke atas satu-satu majlis dirasatul Quran wa tilawatu kitabillahil aziz maka betapa hebatnya majlis ini tidak ada majlis yang lebih hebat daripada majlis yang kita pakai baca Quran dan tadabburkan isinya walillahil hamdul minnah kita masih berada daripada bulan Ramadhan yang dibeli amalan kita dengan harga yang sangat besar yang berganda-ganda berbanding dengan bulan-bulan bukan Ramadhanul Mubarak maka insyaallah siapa ada hari ni bagus ni bagus kita ada jual di majlis ilmi dan mungkin besok di majlis ilmi di apa dia peramita bagi orang dekat-dekat dalam 10 20 orang boleh kita buat nah jangan lebih daripada tu kemudian kita akan eh, masing-masing pula pergi buat halakah di rumah masing-masing insyaAllah kalau ada boleh buka uh, eh, pada teresak akan buka online kalau ada radio buka radio dan insyaallah boleh kita bersama-sama secara bergapa dia eh, ganda-ganda insyaallah taala Allah taala bersama kita dan para malaikat membawa rahmat kepada halakah kita amin ya rabbal alamin Marilah kita mula baca saya baca sikit boleh lima ayat ni ayat kemudian kita minta ui syekh kita baca nah dia sebagai ahli al-Quran nah untuk kita pakai ikut bacaan dia sekadar kita tengok keadaan widok di sekitar 30 minit insyaAllah untuk kita baca saja tak kuih ada 30 minit kemudian kita dengar terjemah boleh 15 minit kemudian kita cuba mudah rasah secara pahal dan mengambil iktibar dalam 40 minit lepas pada tu insyaAllah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه لسانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخرج يرد لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة آه. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين قالوا يا مننا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف كلمة تأمنا يأدى إسمان Lagu mana kita buat tu? Kita wakri nun Usyadadah Kita pegang nun Lepas pegang tu Lepas tu kita mucung bibi mulut tu لا تأمنا لا تأمنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به فلما ذهبوا به وأجمعوا أن فاجعلوه في غيابة الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق قالوا يا أبانا إنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا وعلى قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر الأمر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا يوسف ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله فيك إلى هنا يكفي untuk pagi ini kita akan cuba tadabbur sebanyak 21 ayat insyaallah taala Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri rahmat Boleh kita membekali iman dengan beberapa ayat dalam awal surah tu Yusuf insyaAllah Maka kita terjemah pada bahasa Melayu dulu sekaligus Kemudian bahasa Thai 21 ayat ni Kemudian kita cuba buat mudah rasah sikit insyaAllah Ta'ala akan 21 ayat Tak Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pianti pianti. Dekat dengan gudam gudam. Ha? Aku minta berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirijam dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha nasihani Alif Lam Ra <coughs> ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahami kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah cerita dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya Ingatkanlah peristiwa tak tak kala Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, susunya susunya aku mimpi melihat sebelah bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepada aku. Bapaknya berkata, "Wahai anakku, Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu Kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia Dan demikianlah caranya Tuhanmu melahirkanmu memilihmu dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu Ibrahim dan Ishak sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu adalah mengandungi beberapa keterangan pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil intibar. Kisah itu bermula tak tatkala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri Sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna sesungguhnya bapa kita dalam adalah ke dalam keadaan tidak adil yang nyata ramai di antara mereka berkata bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapak kamu bertumpu kepada kamu semata-mata dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan terpakai salah seorang di antara mereka berkata janganlah kamu membunuh Yusuf tetapi buanglah dia ke dasar terigi telaga supaya dia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang yang musafir yang lalu di situ kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata wahai bapa kami mengapa anakmu mengapa engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf padahal sesungguhnya kami sentiasa bertulus ikhlas mengambil berat kepadanya biarkanlah dia untuk turut bersama serta sama-sama kami supaya dia bersyukur dia makan minum dan bermain-main dengan bebasnya dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya Bapak mereka menjawab pemergian kamu membawanya bersama sangatlah kita mendukacitakan daku dan aku pula bimbang akan dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dan mengawal dari mengawalnya Setelah mereka pergi dengan membawa bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dasar perigi, mereka pun melakukan yang demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan tersamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini. Sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat <coughs> lagi kepadanya dan sesudah itu datanglah mereka mendapat bapa mereka dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu sanja sambil buat menangis-nangis mereka berkata wahai bapa kami Sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini. Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar dan bagi mensahkan dakwanya itu mereka pula melomorkan baju Yusuf dengan darah pelesu bagi mereka berkata bapa mereka berkata tidak bahkan nafsu kamu memperelakkan kepada kamu sesuatu perkara yang tidak diterima akal kalau demikian bersobatlah engkau dengan sebaik-baiknya sobatlah aku bersobatlah. bersobatlah aku dengan sebaik-baiknya dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya sebab uh, ah, mengenai apa yang kamu katakan itu dan semasa Yusuf di dalam perigi <coughs> dalam telaga datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan lalu mereka menghantarkan seorang pencari ayat bagi mereka setelah sampainya ke perigi itu ia pun menghulurkan timbanya dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya ia berseru hai ini sesungguhnya mengembirakan ini seorang budak lelaki yang cantik parasnya. Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudaranya pun datang. Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijadikan barang perniagaan dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Dan setelah berlaku, dan setelah berat berundingan mereka menjawabnya dengan harga yang murah menjual ha, ha, dan setelah berlaku perundingan mereka menjualnya dengan harga yang murah beberapa dirham saja bilangannya dan mereka adalah orang yang dan ada mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargainya dan setelah Yusuf jualkan di negeri Mesir berkatalah orang-orang Mesir yang membeli Yusuf kepada isterinya berilah dengan layanan yang sebaik-baiknya semoga ia ber berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak dan demikian caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati serta disayangi dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian dari ilmu yang takbir mimpi dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui barakallahu fiik syukurallahu lakum amat dengan bahasa Melayu insyaallah tersaling kepada bahasa Thai insyaallah تفضل ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามรอเหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคำพีที่ชัดแจ้ง แท้จริงเราได้ประทานอันกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับ พื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาคิด เราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้า ตามที่เราได้ประทานองค์การอันกุรอานนี้แก่เจ้า ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ เจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องราวก็ตาม จงรำลึกถึงขณะที่ยูซุปได้กล่าวแก่พ่อของเขาว่า โอ้พ่อจ๋าแท้จริง ฉันได้ฝันเห็นดวงดาวสิบเอ็ดดวง และดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ฉันฝันเห็นมันคารวะต่อฉัน เขายะกุบกล่าวว่า โอ้ลูกรักเอ๋ยเจ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้า แก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาด เพราะพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแท้จริงซาตานนั้น เป็นศัตรูที่ชัดแจ้ง และเช่นนั้นแหละ พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเลือกเจ้า และทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำลายฝัน และทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ สมบูรณ์แก่เจ้า และวงวานของยะกุบเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานอันสมบูรณ์ แก่ปู่ทั้งสองของเจ้ามาก่อนแล้ว คือ อิบราฮิมและอิสฮักแท้จริงพระผู้ปิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณแท้จริงเกี่ยวกับยูซุป และน้องของเขานั้น มีสัญญาณอันหลายประการสำหรับบรรดาผู้สอบถาม จงรำลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวว่า แน่นอน ยูซุป และน้องของเขาเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทั้งๆทที่พวกเรามีจำนวนมากแท้จริง พ่อของพวกเรานั้น อยู่ในการหลงผิดจริง ๆ พวกเจ้าจงฆ่ายูซุปเลย หรือเอาไปทิ้งใน หรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสีย เพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้า จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขา คนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าอยากฆ่ายูซุปเลย แต่จงโยนเขาลงไปในบ่อลึก เพื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมา พวกเจ้า จำต้องกระทำเช่นนั้น หากพวกเจ้า จำต้องกระทำเช่นนั้น พวกเขากล่าวว่า โอ้ คุณพ่อของเราทำไมท่านไม่ไว้ใจเราที่มีต่อยูซุป และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขา พรุ่งนี้ขอให้ส่ง ขอให้ส่งเขาไปกับเรา เพื่อเขาจะได้กินอิ่มและเล่นอย่างสนุกสนาน และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ดูแลเขา เขากล่าวว่า แท้จริงมันจะทำให้ฉันเศร้าใจ เมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไป และฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขา ขณะที่พวกเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ต่อเขา พวกเขากล่าวว่า หากสุนัขป่ากินเขา ทั้งทั้งที่เรามีจำนวนมาก ดังนั้นพวกเราเป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นอน เมื่อพวกเขา มาหาเขาไป เมื่อพวกเขาพาเขาไป พวกเขาตกลงกันว่า จะเอาเขาโยนไปในบ่อลึก และเราได้ประทานองค์การแก่เขายูซุปว่า แน่นอน เจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการกระทำของพวกเขาในครั้งนี้ โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวเลย และพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาค่ำพลางร้องไห้พวกเขากล่าวว่า โอ้พ่อของเรา พวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งขันกัน และเราได้ปล่อยยูซุปไว้ และเราได้ปล่อยยูซุปไว้เฝ้าสิ่งของของเรา แล้วสุนัขป่าได้กินเขาไป และท่าน ย่อมไม่เชื่อเรา ทั้งๆทที่พวกเราเป็นผู้พูดจริง และพวกเขาได้นำเสื้อของเขามา มีเลือดมีเลือดปลอมปนอยู่ มีเลือดปลอมติดอยู่ เขากล่าวว่า แต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อตัวของพวกเจ้า ดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดียิ่ง และอัลลอฮ์ ทรงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ต่อสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง และคณะเดินทางได้มาถึง แล้วพวกเขาได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อ พวกเขาได้ย่อนถังของพวกเขาลงไปในบ่อ เขากล่าวว่า โอ้ข่าวดีจริง ๆ นี่มันเด็กนี่ และพวกเขาได้ซ้อนเขา ไว้เป็นสินค้า และ อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ไม่แพงนัก โดยที่พวกเขาเป็นผู้มักน้อย และผู้ที่ซื้อเขามาจากอียิปต์กล่าวแก่ภริยาของเขาว่า จงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสม บางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้าง หรือรับเขาเป็นบุตรบุญธรรม และเช่นนั้นแหละ เราได้ทำให้ยูซุปมีอำนาจในแผ่นดิน และเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝัน และ อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์ แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ สดกัลอด์นาซิ Jazakallah khair Alhamdulillah 21 <clears throat> ayat kita bersama-sama dengannya Dan kita dapat dengar bahasa Melayu, bahasa Thai terjemahannya Mari kita tengok mendalami cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan bapaknya Yaqub alaihi salam. Di mana surah ni diturun di masa Mekah. Waktu mana Nabi tengah susah kerana kematian Abu Talib dan Siti Khadijah maka Nabi itu <clears throat> sangatlah berasa susah hati tak ada tempat nak gatung lah masanya pada pada dasar uh, cara susunnya masyarakat tapi Allah Ta'ala tu tetap ada Nabi tetap mengunjung Allah tidak bersyirik dengan sesiapa pun cumanya masa dia manusia ni bila ada pesaing-pesaing tu terutama pesaing dalam radak isteri ni maka pakat-pakat dia berasa duka cita kerana Siti Khadijah ni nah walaupun dia isteri tapi lebih pada arti isteri dia tu Sumpah kata orang jual pelahara dia ratik Abu Talib pun orang pelahara dia sejak pada umur 28 tahun lagi dan dia pun <clears throat> duka cita banyak-banyak ha, kata setengah tahun duka cita kan Abu Talib tak masuk Islam duka cita mati tak tahu nak buat kerana Siti Khadijah duka cita kerana Siti Khadijah merupakan tempat orang duk malu Allah dari segi harta banyak dan mereka tupai segi harta maka Nabi Muhammad pun mula diserang oleh orang secara kuat sikit apabila dua orang tokoh ni tidak ada Karena manusia ni dia ada terikat dengan manusia. Orang kafir khususnya, orang jahat umumnya dia tu dah selalunya terikat dengan manusia dia nak buat jahat dalam dunia ni. Karena dia tak ada Tuhan. Orang ada Tuhan tak buat jahat ke orang. Orang ada Tuhan dia tak mungkin buat jahat ke orang. Bila lagi kalau dia beriman dengan Allah dan dia berasa tak Allah dekat dia sama maka dia mustahil nak jahat kepada orang. Dengan sebab tu maka turun surah ni sesuai dengan suasana Nabi yang duduk lebih susah wari surah yang lebih susah pada Nabi lagi kalau kita tengok tu nah aa, ah, kedudukan Nabi Yaakob ni Masya Allah Tuhan lah punya tahu bagaimana kau uji Allah kepada mereka berdua dua beranak ni kalau ada mak tak mati maka mak pun habis teruk teruk pada pak lagi mak apabila anak pergi jadilah ni ni tak gitu maka contohnya duk khilaf mak mati halus ke mak mati dia dan mari di Mesir waktu tu Al-Hasan kata mak dia sungguh tak mari Mesir ada pun ulama umum dia kata mak tiri dia mak dia mati waktu kecilnya bagi sejarah Nabi-Nabi tidak ada seperti sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang detail sejarah Nabi lain tak ada detail sahabat nak khilaf kat tu khilaf kat ni hak Nabi ni Masya Allah pek pek pek betul Nah kerana merupakan Nabi untuk sekalian umat manusia Dan Nabi sekalian uh, manusia dan Nabi untuk uh, sampai kepada kiamat Lalu sejarah dia tidak ada kerumkeran Nabi Tidak ada yang apa dia menapakkan bahasa keliru sejarah Nabi Maka ayat dari surah ni 111 ayat untuk Kecek tentang Quran Ya. Uh, mula dengan huruf muqatta'ah alif lam ra dan beri kepujian kepada kitab yang sangat nyata al-Quran tilka ayatul kitabil mubin dan Allah Taala mengaku sendiri inna anzalnahu bukan Quran bukan Nabi Muhammad duk ngekah cara dia dak sesungguhnya kami menurun akan dia turun ni daripada maqam yang tinggi Quranan sebagai Quran dalam bahasa Arab. Ya Allah Taala pilih bahasa Arab semulia-mulia bahasa. Ya, sebab Allah Taala pilih bahasa Arab, maka bahasa Arab merupakan bahasa yang tertua hari ini yang ada di kalangan penggunaan manusia ya yang tidak berubah. Arab zaman Nabi lah no. Arab zaman lah ni tak ada berubah. 1500 atau 400 tahun lebih dah tak serupa bahasa lain yang ada berubah nah uh, kalau pun bahasa Cina bahasa lama juga api ada perubahan nah wayakon dia dan gapanya menurut kata orang ah kaji ahli uh, ahli bahasa oleh itu maka la'allakum taqilun dulu kita kecap panjang mengenai dengan la'allakum taqilun kerana Quran ni kena pakai akal Nah untuk nak tadabbur Allah Taala turun Quran dia dabbaru ayati tadabbur ni kena pakai akal fikir Siapa akal cerdik boleh pakai banyak sikit boleh faedah banyak daripada Quran. Siapa akal dia rendah maka faedah yang segenah sikit. Maka manusia tak serupa akal dia maka berlainan tanggapan manusia terhadap Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang sederhana sekali maka orang yang tak ada siapa perekat gila boleh pahal Quran belaka walau kelah gendah walau benuk setara mana pun boleh reti Quran belaka ini di antara mukjizat Quran orang bijak reti banyak orang kurang bijak reti sekodak untuk nak jadi habisnya nak apa dia uh, kewajipan dia terhadap kitab Allah hatta kepada dia sebab tiap-tiap orang tu yang dituai untuk terima Quran belaka nah tiap-tiap orang manusia adalah penerima Quran walau orang Islam walau orang munafik walau orang kafir orang kafir pun ya nah Tuhan hantar Quran kepada dia kepada semua yang berjiwa yang bernyawa nah orang panggil apa Al-Quran macam cokong ciwit haikap tuk ciwit atau kena kaedah yang mati dah nah tua hidup untuk sekalian yang hidup itu Quran cumanya hak ni tak pakai akal maka tak dapat apa sekarang hak ni pakai akal boleh sekadar hak ni pakai akal banyak boleh banyak dan paling banyak akal ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi sekali lepas tu para sahabat radhiyallahu anhum lepas tu tabi'in akal dia tu maratib wa darajat nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas jadi kita tengok sini ahsan al-qasas ni nah iaitu cerita Nabi Yusuf alaihi salam tak ada dah lah nak molek pada nak cerita Nabi Yusuf alaihi salam segi orang panggil orang muda boleh dengar orang tua boleh tengok keluarga boleh rasa orang umum boleh sedar nah kalau kita tengok situ tu ahsan al-qasas sungguh, -sungguh. Nah cerita sebaik-baik cerita. Nah seindah-indah cerita dengan cara Allah Taala tu mewahyi kepada Nabi Muhammad SAW. secara wahyu. Cerita salah satu daripada isi Al-Quran dan cara Nabi berdakwah dengan cerita. Salah satu sumber dakwah iaitu cerita. Salah satu daripada bentuk apa ah, ajaran agama ialah bentuk cerita al-qisasu al-qisatu al-qisasu minad din daripada agama dan royak ha ugamu, kerana dalam Quran semua ugamu, ugamu ugamu makna cara hidup jangan royak ugamu tu makna cara sembah dah cara hidup yang antaranya kena sembah Allah nah ha, kadang-kadang hidup ni makan hidupnya minum tidur bangun atau ha, cara hidup bukan cara menyembah nah cara hidup nah ah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hadha Quran, wa alquran in wa in kunta min qabli la min alghafilin ghafilin sini bukan makna bodoh makna kata tak tahu belum pada wa alquran ni cerita Yusuf orang tak erti mana ke Mekah nah belum Quran lagi nah dia cerita Nabi Nuh Abasa dia mau kecap bari-bari juga Yusuf kurang benar kata setengahnya nah uh, Yusuf ni cerita yang diambil peduli oleh orang Yahudi Yahudi tu dengan ayat mengenai Yusuf ni dia heran cerak dah bukan dah nah bukan orang tamada dalam Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tapi gitunya nah dia tak akan turun Mula cerita lah mana peristiwanya iz qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahad asyara kawkaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Dia mimpi ini ah, saya dengar daripada ahli tafsir tentang mimpi anbiya adalah wahyu juga. Nah, padahal celah ni Nabi Yusuf tak ada Nabi lagi. Sebab tu saya tak ada buh dan indah. Ibn Abbas riwayat tu. Nah, ru'yal anbiya adalah wahyu dah. Nah, aa, ah, jadi seolah-olahnya irhas dulu ke kok mana ke dalam bentuk katanya satu bukan daripada hawa nafsu, bukan daripada syaitan mimpi puak-puak rabi ni. Maka lalu itulah mimpi dia sungguh. Jelas sungguhnya apabila siapa dia berakhir cerita tu berpuluh-puluh tahun baru nampak sungguh mimpi ni bukan setahun dua dak mimpi ni bagi Allah Ta'ala nak uwi ke Nabi Yusuf ni dia uwi ke umur dalam dua belah, tiga belah, sebelah, sepuluh gitu ya lalu tu ya ya pada ayah dia kata dia ni nampak dalam mimpi dia ya, katanya sebelah hutan nah sebelah hutan mana sebelah orang adik dia lah sebelah orang kakak dia dia yang kedua belah yang dua belah beradik semua nah uh, lalu tu lah nah mak dia bulat Syamsu tu pak dia pakak sujud dia hormat pada Yusuf sebagai seorang yang dihormati selaku Nabi Allah masa tu belum ada Nabi Muhammad cara hormat pada manusia adalah sujud nah serupa dengan Allah Ta'ala suruh malaikat sujud ke tu ada tu lah bukan sujud sembah tapi sujud hormat nah siapa pada zaman Nabi katuk buku sujud hormat tak boleh sujud pada manusia walaupun sujud hormat tak boleh rokok pun tak boleh jangan ke sujud rokok pun tak boleh sekat zaman Nabi Muhammad SAW zaman Nabi Yusuf ni kalau itu dia sujud kepada orang yang dihormat la ilaha illallah tak ada beza dengan orang sujud berala lah sujud berala sujud ibadat sujud manusia ni sujud hormat ya bapak yang kata mu jangan royak kau Yusuf seroyak ke adik-beradik mung lama mimpi ni kerana adik-beradik mung tu ia ya jadi pok ia ya khabar ia ya tengok reti perak anak 12 orang ni ia reti tengok anak dia lah mana ada dah ia Yusuf ni comel lagi juruh lagi jadi adik-adik patut mok lah, dua orang Yusuf dengan Bunyamin mok lah, berlainan ibu ni ada kesal juga dalam keluarga nah lalu itulah kepada orang yang banyak ibu jaga-jaga kena perasaan tu syaitan tu ada celah luas sikit daripada ibu tula kalau ibu tula lagi jawab boleh anak ada qabeng habeng tu mak tula mak hawa dua-dua tu tapi awak boleh juga je bunuh nah siapa bunuh nah bukan sekadar katanya hak ni telaga qabeng habeng ni habis tu kata syaitan ni dia kuasa memecah belah di antara suami isteri yufarriquna bihi bainal mar'i wa qalbihi wa oh, bainal mar'i wa zawjihi nah jadi dia tu boleh memecahkan boleh macam syaitan ni tu hawi kekuatan pada dia luar biasa nah sama ada syaitan manusia maupun syaitan jin nah syaitan manusia pun buat jahat ni luar biasa nah oleh itu maka Ah, inna Syaitan lil insani adu mubin mubin nyata zaman Yakub zaman belum datu syaitan ni dia berjaya menguasai atas nah nabi-nabi seperti Adam alaihissalam maka ning ya maka tidak syak lagi dia sangat pengaruh sekali mula Yusuf ni ya merupakan bakal rosul makan rosol lalu tu tepak dia royak pak dia ni pun rosol juga abak tu pak dia royak ni wahyu dah lah bukan dia bernama main dah pak dia katakan wa kadzalika yajtabika rabbuka hi anakku Allah Taala nak uji uh, eh, yajtab ini pilih Allah Taala pilih mu di kalangan anakku 12 orang saya belum jelas lagi kata nak cari sumber yang agak kata sahih katanya semua anak Nabi Yaakob 12 tu rasul belaka Nabi belaka maaf Nabi belaka tapi tengok pada ayat ni kata kadzalika istabika rabbuka mana kata Yusuf seorang ya hak lain boleh jadi Yusuf seorang tu rasul hak lain tu nabi wallahu alam saya tidak masuk dalam tafsir saya sebab bagi saya tak jelas bila tak jelas kita tak masuk dalam ni kita kau cari semula tengok betul ke tak anak Yakub 12 orang tu nah nabi belaka tapi nabi masya-Allah perbuatan bukan seperti nabi lah kata tengoklah ni nah waktu kita tak berani nak boh atas kata-kata ahli tafsir dah kita tafsir ayat benar tu nah anu itulah nah saya tidak ambil hak tu bukan semua yang tercatat dalam kitab tafsir saya bohlah tafsir saya nah bukan semua orang yang kata dalam tafsir saya ambil boh saya tengok Nah, seboleh-bolehnya tak ada kata maudhu' barulah saya ambil. Kalau boleh nak uji sahih, sahih, sahih, sahih. Jadi ambil kamkat semua barulah saya buh dalam al-bayan saya ni. Karena ini merupakan satu pengkelasan yang bagi saya saya rasa insya-Allah terbaik bagi saya berasa. Nah, uh, selamat daripada kata-kata uh, pada Israiliyat yang banyak-banyak Nah, walaupun Israeliat dan tafsir Ibn Kasih pun ada. Nah, eh, bukan saya ambil semua tafsir Maibuh lah ni. Tak, ambil sesengah pendapat sahaja Maibuh. Hak yakin katanya ke arah benar. Walau bagaimanapun boleh kita deskah siapa ada maklumat ya kita boleh deskah lagi. Wa yu'allimuka min ta'wil hadis. Ah tu. Dia mengajar meng ni ni pak ya rakyat ni. Wa'allimuka tahu ilah hadis Akan ilmu pasang Tamnai fan Nah ilmu pasang uh, eh, Takbir mimpi Wa yutimmu ni'matahu Dan Allah Ta'ala menyempurna Tiga te sini awi Wa yutimma ni'matu alaih Yajtabika Yu'allimuka Yutimmu ni'matah Tiga te ya awi Nah hak yang Nabi uh, eh, Ya'kuk wa oh, ya'kuk eh, Hak anak Dia wa ala ali yaqub dan atas keluarga yaqub ha ni ada di semerau ni apakah atas keluarga yaqub yaqub ya di keluarga yaqub ni mana kata 12 orang semua kama atammaha ala abawaika kami qablu ibrahim ishaq atau ha, rasul belaka tu inna rabbaka alimun hakim sungguhnya Tuhanmu sangat bijak lagi pula sangat mengetahui bijak uh, mengetahui dan bijak nah song ru rap ru lagi pula percaya nah ah, la uh, ilah jadi subhanallah ayat yang kena ni merupakan satu ayat yang yakuk tu khabar hasil pada mimpi anak dia yakuk ayat kadang jalan jadi Yusuf ni cicit tidak ada cicit kepada nabi yang tok nabi, pak nabi, eh, anak nabi, cucu nabi hak ning satu satu sai hak ning. Satu barisan ning. Ya. Satu barisan ning. Ya. Nah, alhamdulillah nah Yusuf ning cicit kepada nabi, cucu pada nabi, anak pada nabi. Nah, nabi belaka pok ya. Nah, tak ada lah nak supaya Yusuf Lalu tu lah banyak ujian Yusuf alaihissalam dan comel tu baik. Kok bakar Nabi bakar comel-comel saja walillahil alhamdulillah. Utama Bani Israel buat dia tu. Nah. Habis. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwan. Ah, mula cerita lah ni ayatul lisailin. Allah Taala wari sebagai suatu tanda beberapa ayat bagi orang yang bertanya-tanya. Waktu mana puak yang kata, "Ih, kita nampaknya Nah, Yusuf ni nampak nak pak kita ni tak ada nampak. Nah, ah iz qalu ya Yusuf wa akhuhu ni Bunyamin dah ahabbu ilayya ila abina lebih dikasih kepada bapak kita minna daripada kita wa nahnu asbah kita ramah kita 10 orang anak lah, mak kita nama dua orang tapi nampak kasih ah pasal ya ni jaga malak ya anak bosu lah Yusuf ni kalau kita tengok cerita ni pak anak bosu ni goleknya pak ni dia tua dah nak boleh anak bosu ni lembut hati kesia tinggi ya ada lalu tu ya kasih lah anak bosu dia nah ha, tu golek lah tu terutama mok dia aumayu mok ni dia kena kasih kan anak bosu dia nah dia sebut kata maksu maksu tu kak mula abang kakak dia tu mula nak berdeki lah sebab apa? sebab ia adalah sikit sebanyak kelebihan Allah Ta'ala wi murah hati mapak kepada dia tu betul ni, ni satu perintibaran besar kepada keluarga nah lepas tu kau ni kalau mak mati pun ialah juga pak ni pula kesih belah kau kesih belah lagi sebab mak mati kalau mak hidup pun pasal dia mak ni ya ada anak dua orang ni ya jauhi suatu perhatian dan mana ni besar-besar berlaku dah Allah ya ya atap pak ya ni eh tak ada tak ada kalau gitu pak ya kerah pak bani Israel ni ya pak ya la ilaha illallah uktulu Yusuf suruh bunuh Yusuf bunuh adik tak ada anak orang kita mada tak ada anak nabi kecek lah ni ni tengok syaitan saya tak ada nak tengok anak dia, nak tengok syaitan dia duduk jing anak nabi ni dia duduk ruk lepas tu duduk duduk gapa pakak rata nak pergi jadi anak nabi rebah uktulu Yusuf tak ada siapa situ sebenarnya cara nak selesai Yusuf dengan pak ya bukan tapi syaitan ni lah, hawla wala quwata illa apa Yakob ya dah inna syaitana lil insani aduwwum mubin uktulu yusuf tu baiklah pun ngan hak pun tu baik daripada kata daripada pak yang kata ni apa Jelah. nah au trahuhu ardan atau kita halau dia pergi tak di mana-mana yakhlulakum wajhu abikum jangan jangan wayah mung tu boleh nak tengok dia tak ada nak care ke mana dah boleh hadir nah ha, tu. lepas tu lepas pada tu wa takunu min ba'di ba'di qauman salihin Ini satu benda juga saya ayat ni Allah banyaknya boleh kita ambil pertimbangan dan adalah kamu tu lepas pada muat Yusuf lah tu tu boleh jadi orang soleh makna banyak betul ni boleh jadi tak Yusuf dan Adam ni ada salah tak oleh muda berdeki ke dia muda berdeki ke dia dengar ke dia adanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ghil ada pada Yusuf dan Yusuf tak ada mu habis ghil punya dia orang salah boleh jadi kat tu nah uh, banyaklah ada serah eh, uh, tafsir uh, maknanya uh, eh, gapa dia Eh, wa takunu min ba'dihi qauman salih mana qauman taibin mutabak lepas dah tu kita tabak lepas dah tu buat dulu we habis cerita lepas tu kita tabak ha, nyakit ah, jabal lah ni banyak tu menalah tu buat benar masak tukar kita ni kat nak buat nak mati tak astagfirullah wa atubu Allah taala marah benar ya ni Nah. Salah seorang daripada adik-beradik dia ni ada juga dalam 10 orang atau orang hatil muk. Hak tua sekali katanya Yahuda. La taqtulu Yusuf, jangan bunuhlah adik kita, bunuh apa? Allah balas sama dia. Hak ni asmila ya sorang. Jangan la taqtulu Yusuf. Qala qailun minhu sorang. Tapi ya tua sekali boleh dia ada sifat belah kepada adik tu tinggi sikit bila ya kakak abai tua ni puak-puak lalu ni ya pasal dia ada berdeki sama adik dia ada walquhu fi ghayabatil jub tak mudah juga dia weh bang capak kita kita tahu dia telaga mana-mana tapi bukan tahu dia mati tengok kita tengok cara banyak mana ni kita tengok yang wari cerita ni yaltaqithu ba'dus sayyarah bukan nak mati nah supaya ada orang yang mari lalu lintas pergi ambil air naik usah ya boleh pergi sekali dengan orang tu cara kita nak lepas wiyah nak malah nak pergi ya tak kuasa nak pergi kita ada telaga orang telaga orang lalu lintas kata telaga ni ni katanya di Palestin telaga ni ni nah di Palestin kata tahapnya nah kata setengahnya di Syam Dah juga lah yogi tu. Yang kita kitanya subhanallah lah. Ya, Yaltaqitu ba'du sayyarah. Ni pergi syurah. Kakak tua sekali. In kuntum fa'ilin. In kuntum fa'ilin ada dua makna. Satunya, kalau mu nak pakai aku. Kalau mu ni fa'ilin dengan pendapat aku. Ataupun kalau mu kacau wak jahat kadek juga setara kat tu jadi. Ya, Itu dua makna sini. In kuntum fa'ilin. Nah, mun awak kacau nak jahat juga sekatu aku aku nampak sekatu jadi orang pakat dengar ya betul sekali fofo adik-adik ni tak wani buat dia kata gitu ni di antara kelebihan anak Yakub ya didik anak ya nah anak jatuh belakang tak ada nanti nak saya sahabat Allah kerahnya oleh keluarga tu kerah habis tu mari iqtulu tu kalau ada anak tino sore dua yang lembut sikit dia mau ayat kata keluarga dia ada anak tino tiga orang tu yang lembut tu hari kelemahan anak tina tu we abai-abai ya ada-ada yang ni yang lembut hati ni tak ada sarah buat, jatuh belakang pakai belakang pakai belakang la ilaha illallah ya qalu ya abana ha, ya wak lah ya ogi tahu Allah situlah ni celah ni ni celah ayat 10-11 ni Allah Tuhan lah ya saya teriak ayat ni kalau saya, saya dengar ayat Allah Tuhan lah punya tahu apabila nah uh, apalah nah kita pergi dulu hepak kami ya mai mulalah mula wang pen ya wang pen malak dah lepas ya mai mula jalan pen dia ayah ya kata apa ayah tak percaya ke amba ni puak kami ni nak jaga Yusuf Yusuf tak jatuh baik dengan hamba Hamba dia waktu baik pergi ke pada Yusuf tak tubik dengan hamba Ayah apa tak itu baik ha, Ya dia heran dah Ning tu jadi satu Satu satu Piruk dah situ Apa ayah ya tak itu Yusuf tu baik Orang lain tu baik belakang Nah ha, tu patut tak ada kata Yusuf umur 45 tahun tak ada banyak kan 10 naik ke atas belakang besar juga dah lah boleh main bola dah lah Yusuf ni celah ni tapi main bola dah lu macam tu irsilhum ana kadang esok amba nak minta ayah lepas Yusuf pergi atik sekali dengan amba dia masuk kecek buat dia bila Yusuf suka-suka hati katik buat kami nak jaga Yusuf Yakub ni nabi ya ada firasah nabi adanya wahyu Allah taala tapi semua ni Allah taala nak atur berlaku lah tu qala gapa dia Yakub ya, jawab bila anak mari duk pakat tekan nak suruh hata adik dia ni gi hati esok tu baik lah pasal kenapa pasal kapal kita tu baik benar Inni la yahzununi aku ni aku rasa susah hatinya. Kalau munggi dengan dia aku susah hati. Ada dah ada dah rasa. Perut dia ada dah. Tiap-tiap benda jahat ni orang yang dirasa ni dia tubik. Wa aqafu an ya'kulahu dhib tak tahu nak pusing ke mana. Noyak kata aku takut munguak tu nampak kata dok dok dok dok salah ke anak pula suka jahat ke anak Nabi aku ya tak juga tapi ia adalah hati ada pula lah tu nah lah hati wa akhafu an yakulahu zib wa antum anhu khafilun mengalik-alik Yusuf ni ha. kalau kita tengok sini Yusuf ni tak ada besar mana tengok pada ni tengok pada ayat ni ni Yusuf tak ada besar Yusuf baru-baru duk boleh berjalan sikit-sikit ataupun bobo berpandang berlari ya tak pandai nak jaga diri lagi kalau kita tengok pada ayat ni abis itulah umur ni saya tak ada duk cari-cari 12 tak 13 tak ada banyak duk celah tu ya tak ada bawah dah tu orang-orang yang dia bertafsir lah Ibn Abbas gapa apa buat tu duk celah tu umur dia kalau jawab buat dia pandai jawab kalau serigala main makan agak mapa main makan agak mana katanya sunat pamai makan agak kita rugilah kita ramai-ramai ni rugi sama-sama osbaton tapi saya nak tengok osbaton ni tak serupa dengan osbaton atas osbaton ayat yang ke-8 tu lain daripada osbaton ayat 14 la ilaha illallah atau falamma zahabu bihi ni Allah ninglah Yusuf pun Ha, ah, nanti tahu dah lah. lu teh teh teh dengan kakak lah pasal Allah sinilah kita. Tubek umuh ya. Pakak kata kudus ada. Pong maki kau tu maku kau ni. coba, kau tu coba, kau ni. Jadi gapo dia pakak-pakak lepas arung masing-masing pada atas pala Yusuf. Allah ni saya ambil daripada perkataan apa kata At-Tabari ya, At-Tabari yang kata selepas Yusuf dikeluar dari ayahnya Yakub, saudaranya terus memakinya dan memukulnya pakak goda pakak goda dengan bermacam-macam perbuatan kejar munjak aku mu ada belakang mereka ikatkan Yusuf dengan tali Gaya Yusuf ikat dengan tali mana kalau Yusuf berjerit-jerit panggil ayahnya ya Yaakob. Panggil ayah, panggil ayah. Allah. Serta usaha nak manja-manja dengan kakak ni, kakak ni. Tiap-tiap orang pakat jab lah kau. Nak, manja dengan ni, hak ni jab, hak ni lutut. Allah Tuhan lah punya tahu. Jerit minta tolong pada setengah saudaranya. Tetapi tidak juga ditolong. Bahkan ia ditampar, dimaki juga dia ingat atas hak ni boleh tolong ya biasa kemik ada lah ada kemik kemik yang pakat dah buat dia Allah pakat awak udah pegang baju soyok baju gapa hayung jatuh dari telaga Allah Tuhan lah punya tahu serta dikerak tali mula tu ikat tali Allah lagi kerak dem jatuh gelung masuk Allah lalu Yusuf jatuh ke dalam telaga itu telaga tak tahu dah Allah tak dapat patak telaga Allah tetapi dengan pertolongan Allah ia tidak dimudarat Allah Alam mereka disabuk ke gapa ke Allah Alam bahkan Yusuf mendapat tis ketul batu dah besar di pantat telaga itu ada satu batu besar boleh duduk cak atas batu tu lah Ya Allah semua ni lalu mahfuz belakang lalu ia berpijak di atasnya maka selamatlah ia dah. dia nangis-nangis duk teriak bah ya Allah kalau kita orang tua lagi bagaimana kah dia budak lalu dipanggil oleh saudaranya Yusuf panggil bukan panggil nak tolong panggil nak tahu tentang hidup ke kan mati Allah dari pihak atas telaga untuk diketahui apakah Yusuf masih hidup ia menyahuk lah ingat tak menyahuk lah dah, dah, takut orang nak tolong ia ke kasanya takut dia sesah ke nak tolong dia lah pasalnya menyahuk panggil mereka dengan harapan semoga mendapat kesebelah daripada mereka rupa-rupanya dia panggil nak tahu tak hidup ke mati bahkan kalau tak, kalau tak mati lagi mereka usaha untuk menghampaskan batu besar turun ke dalam telaga pula nak ambil batu kau dari telaga tu pula ni cerita eh, tabarani uh, lah. eh, tabari afan supaya membunuhnya tetapi muncul ada seorang Yahuda ni lah kakak tua yang jangan jangan jangan ambil batu dan situ kita buat siapa depan kita sekarang ni ya tak ada nak suruh buat batu dah ni ayat atas semua tu Fila daripada Allah Mahfuz belaka. Allah Taala jaga menolaknya, Yahuza menolak. Nah, dikatakan bahawa umur Yusuf ketika tu baru 12 tahun. Kalau kita tengok 12 tahun budak paha pohok itulah. Budak Allah lagi lah. Nah, bukan tak reti nak cara tubuh badan lagi lah pada umur. Atau uh, eh, sengsengah ulama kata begitulah. Nah. Allahu Akbar. Tapi subhanallah Subhanallah Ayat ni Wa wahayna ilaihi Dan kami wahyu kepadanya Kepada Yusuf Kita tengok sini Masya Allah Wahyu dah Pima wahyu dah Mana kata Yusuf Ya halus lagi Tapi Bakal Nabi ni Ya kiata wahyu dah la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun maknanya la takhaf jangan kamu takut hai eh, Yusuf aku cara aku mau belaka lepas mu akan selamat lepas mu akan nak royak satu hari cerita ni ni mu nak royak pada abang mu buat gini gini gini gini satu hari lagi jauh ya lagi Yusuf Yusuf dah nak selamat dia kan ni ya tapi Allah dengan puak rasul ni dia buat kapo-kapo kia jauh lagi yang jangan syurga ya kia kita dah nak ada dunia yo ke syurga ni napa ni ya tamu akan raya bagi hak abai-abai muat kemung ni muaya abai mu terlupa sikit lagi ya tu bagi ni ni akan berlaku nah pada ayat yang ke-58 sekali lagi inilah puluh-puluh tahun lagi wahyu ayat belar-belar bukan baru bukan sikit abad tu hai umat islam gapa-gapa dah kita minta hari ni jangan dia ingat atau pain-pain selalu dah Allah Ta'ala nak ui bila kita serah pada dia ya bijak kita bodoh dengan malak Tuhan bijak kita bodoh Tuhan kesial lebih pada kita kesial pada diri kita Allah Ta'ala arham daripada diri kita pada kita lagi lebih bijak pada kita daripada kita kita serah pada Allah kita minta kerja kita minta Allah tahu bila serah pada Allah Allah Ta'ala lebih bijak Allah Ta'ala lebih kesia pada kita daripada kita lagi daripada mak kita kesia pada kita lagi nah kita asal takut pada Allah Ta'ala asal kita berdekat dengan dia sudah jangan gaduh nah, jangan gaduh jangan gaduh tengok ni Yusuf duduklah cemah gini dah sepatutnya wow jadilah lain satu boleh kau naik doh kau tak langit ke apa lah nah tapi dah terima dulu mung duduk lah ni teriak kata ni tiga malam tiga hari duduk lah lah lah lah lah lah telaga bukan semalam main tak makan apa ke apa Allah Allah tiga malam tiga hari duduk lah telaga duduk lah gelap teriak yang kita sedihnya puak ya tak tinggal ni puak ya duduk ke tepi tu ya gila lah ya wak pasal apa dia nak tengok maksud mana cerita Isa ni ya Cik Belah Noi mati tapi dah kalau banyak-banyak hari mati sungguh Ini tiga hari tiga hari ni mumah ya lah mumah la ilaha illallah menurut satu riwayat tiga hari saya tak tahu Allah wa'alam Nah sebenarnya lah saya hari ke atau tiga hari itu ya kemudian Allah. Buat dia sudah buat tu. Klik bahang apa pula. Allahu Akbar. Tadi bahang dah. Minta nak mari, nak jaga. Dua-dua nak. Wa inna lahu lanasihun ayat sebelah. Wa inna lahu lahafidhun. Oh. Dua ayat dua belah. Nasihun lagi. hafizun lagi. Nasihun ni sakit pak jiwa lebih banyak pada Zahir. hafizun Zahir banyak pada jiwa. La ilaha illallah. Pelik raya Wak teriak Kau ya pakak menangis belakang Pakak awak teriak Yo ye yo ye teriak Pak ya tak sedap cakap dah Ya Allah Padahalnya pak ada ya doa mustajab Tapi Tuhan uji Ujian Allah Ujian Allah Nah setara mana mustajab doa pun, Ujian adalah ujian. ya eh. Qalu ya abana inna zahabna Hei ayah kami, kami ni oh ah, pakak hidup tewah buat kami ni. Yusuf ni kami sodok dengan barat. Eh. Ni mari serigala makan. Sesuai dengan zaman tu tu nampak ya pun wijala dah sikit ke masa belenggi tu. Nah, lalu tu lah siapa dia sendiri tu ya baham ni ya ada piruk ledah. Ya kata wa ma anta bi mu'minin lana walau kun kunna sadiqi. Tapi ayah tak percaya kami walaupun kami benar nama kata kami bahum bahasa tu hanya kecil Allah lakik bahasa dia walau kunna sadikin tapi kunna karibin nah kalau kami benar Pak Ayah tak percaya tapi ni kami bahum ah, mana begitu lah, ayat bahasa tu hanya wari waktu dia wari hikayat dia tak ayat kata Pak Ayah bahum tu tak ayat kata Pak Ayah bahum nah tu ayat katanya وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله أحكم الحاكمين sungguh cara dia bahasa dia bijaknya Tuhan ni Allah lalu tu pasal dia lah dia wajau ala qamisi bila min kadhib sebelah kami seka ambil baju lah mu ya baju ya ya ya ya ya pecah belum dah tu baju nisa Allah aku belum nak tahu dah telaga pecah baju Yusuf. Yusuf tak sampai pecah labai lah atau kalau abu mak kalau abu mati boleh <laughs> jadi kain kapal. Yusuf tak kira kau mati, kira nak mati ya dia. Ya dia mati juga dah. Boleh jadi kain kapal pula dia. Kepal dia tak dengar juga beratur. Tak dengar juga cabut baju gecang telaga bau hari itu atas turun dah telaga Allah akbar keras Allah hati syaitan Allah billah min syaitan Allah billah min syaitan Allah billah min syaitan Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah Baju Yusuf yang cabut tu lah Tak nak cari sikit apa baju yang cabut nak cari cabut. Lalu itulah Yusuf apa dia aku kata bal sawalat lakum anfusukum amra aku ni sabar sekarang Yusuf ti belaka atau faham belaka nah, ha, apa dia ya aku erti tak Allah musta'an ala ma tasifun hak mundak kecek ni aku nak minta Tuhan Tuhan ya. tak ada yang lain aku orang lain tak kuasa ada yang lain Allah sabrun jamin Sabrun jamin ni susah ya umat Islam siapa susah tak ambil lah dasar Yaakob nah susah lah keluarga banyak buat kita bukan sikit ambil dasar Yaakob doa oh, sama nah aa, ah. wajah saya sayaratun nah, habis aa, ah, ni jadi Yaakob pun dah teriak gitu yang kita heran sabrun jamin apa yang tak tu bagi cari tak tu bagi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam kain mana ni makan diri mah jadi dia cara-cara dia nah kalau kita kata ni cari cari mah mah dari mana dari mana nah jadi serigala serigala makan biarlah tak kena tu cari dah lah dah gitu ah, subhanallah subhanallah semua tu orang panggil apa belum mahfuz ngatur alat ngatu Allah yudabbirul amra minas sama'i ilal ard wa ja'at sayyaratun wa ah, musafir mari fa arsalu waridah maka dia hantar orang syariat ailah gitu mun telaga Allah tali ya, orang nama tengah pada pasir dia lah utar ramah lah utar banyak ekor fa adla dalwa hala tau Qala ya Bushra Yusuf kata naik Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Yusuf Hada gulam Allah budak ahli hairana ni Okey Masa berat Semua tu Allah Wa asarruhu bida'atan Wa asarruhu bida'atan ni Puak-puak adik-beradik dia Bawa naik Yusuf tu Adik-beradik dah ada tepi tu kan Ya mari buat ya tapi dia tak ayak tak Yusuf ni adik dia tak ayak nah Yusuf pun tak berani ayak kata ni abai dia tampak teruk benar dah supaya tu mumah dah sikit-sikit tu kaya teruk dah kata Ibn Abbas nah puak ning ni dia tujuan yang nak Yusuf tak ada ada kira nah aa, ah, dia nak jual bida'atan ni nak jual lah nak, nak jual kira dengan dengan orang orang negak ni aku nak jual ni hak aku kata bagi aku padahal sepatutnya jual apa barang boleh dari telaga mu tahu apa dari telaga cerita tu tak ayar, cerita tu tak ayar, gapo cerita nah ha, orang ni pun oleh kerana dia tu orang dagang orang negak ya bayar eh, gapo ya panggil bisa manim baksin darahiman Puak ni pun bukan nak jual sungguh-sungguh sangat. Rupanya kata jual gitu. Boleh duit sekut dua gitu. Mama-mama sudah-sudah. Bukan dia nak tujuan duit. Tujuan ni lepas dah kepada ayah ya. Tak saya Tak saya jumpa dengan ayah ya. Wakanu fihi minaz zahidin. Puak ya tak ada nak duit sekali. Nak duit lepas dah ya. Katanya wakpa Yusuf. Tak ayah kata. Abang itu lah. Ha, susuh ni habis dah ia putus asa daripada abai nak tolong dia kalau rakyat kata ni abai dia boleh dia orang ni tak beli nah boleh dia demo nak serah ke abai dia ah situ dia bahaya teruk lagi ambil pergi bunuh boleh dia jadi Yusuf takut dia tu dibuat kacau oleh abai dia lebih baik dia dijual dan dia gilah ni daripada keluarga Allahu akbar Ya Allah Akbar Wa qala alladhi ishtarah ah, Orang yang beli tak ni Kelak pergi jual di Mesir Dia tempat jual orang kan Jual hamba Ini hamba star Nah, Kelak pergi jual Mesir Salah seorang menteri keuangan Mari nak beli Orang dah comel Jual mahal habis mahal tapi oleh kerana dia orang ada duit, menteri kat orang ni, ya boleh-boleh. Orang lain tak ada, boleh tak leh? Buat mahal mah. Budak comel. Dia susah jaga kan. Nah, jual mahal lah. Nah, bukan kopi-kopi tak. Lali menteri ni hak nama Atfir ke atau begitulah Tatfir ke Atfir gitulah. Orang Arab ya. Ya kalau itu ya panggil ya bunyi gogo gitu. Katfir, katfir gitulah. Orang Mesir. Atfir itu beli melingah gamaha ha? kerana dia di menteri ada duit banyak Walau dia ya, tak ada anak Kelak dia ya ke bini dia Kata Wah Nah ha, Cara mualat lah ke anak dia ni Nah ha, mudah-mudahan kita boleh buat anak akak Kerana dia ya, pedah pada kita banyak Kata dia tak ada yang dipunah pedak kenal sungguh lah Yusuf ni boleh pedah ke orang banyak benar La ilaha illallah. Yang fa'una, yang fa' dia memang we pendah semua. Au natakhdhu walada. Tapi Zalaikha ni bini Yusuf bini menteri ni dia tak ada anak. Menurut riwayat katanya dia tak biasa duk subuh dua orang ni. Allahu akbar. Satu riwayat. Tak biasa duk. Tak ada biasa berlaku perkelamian tak laki yang bini dia ada bini gitu ya ni kali kita tengok sebab nak boleh ada Zalaika ni jadi gila ke Yusuf ni nampak ya tak tak ada tak ada hasil lah tak ada apa tak ada boleh nafkah balik balik nafkah batin daripada suami dia menurut satu cerita yang agak kata nampak boleh terima cerita tu saya duk kaji tengok la ilaha illallah tak apa Zalaika pun anak comel tak ada apa ambil perang atas setengah nama Ra'il atas setengah nama Zalikha dua dua nama nah Ra'il sa Zalikha sa Ya bagai cerita cerita gamak-gamak belakang kata kan Allah nah ha, ha, ah, jadi masyhur pak dalam sejarahnya Zalikha nah ah, tak masyhur mana ah, begitulah jadi boleh hidup rumah menteri tu daripada telaga gidok umur orang seni anak tak ada menteri seni sebab tu Allah Ta'ala kata wa kazalika makanna li Yusuf ni makanna kali pertama ni makanna li Yusuf pak tak ada umur mak tak ada apa boleh pak baru mak baru kasih pada dia habis-habis kasih pak dia kasih sungguh pak ni pak ablin, nah pak hajuan pun kasih kat dia pak ablin pun kasih lagi La ilaha illallah. Walina alamahu li yusufil ard. Jadi babo boleh nyawa Yusuf lagi duk mah orang apa tak apalah. Ingat ke pak, ingat ke mak sadar orang ayat dak tu. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh nyawa sikit. Setara mana pun orang ni duk mah orang lah mana. Setara mana orang buat molek nak lawan mah kita sendiri dengan-dengan pun tak boleh lawan. Pak kita tak boleh tengok dah. Tak tahu dah mana tak reti nak tengok dah. Kata dah lu lagi bukan? Umur 13 tak tahu nak kelek kat mana lah. Ha. walinu alimahu min ta'wil hadis. Allah Ta'ala kata, kamilah yang memperteguhkan kuduk kayu Yusuf tu di tanah Mesir dan kami nak mengajar dia akan tak bermimpi. Yang ini salah satu cara yang nak gijing masalah dia dok legok sikit lagi dan sebagainya wallahu waliban ala amri nengok yang kata Allah Ta'ala ni maha kuasa atas mengurus segala liku liku liku turun lagi selaga naik mari ke apa ni orang panggil ghaliban ala amri Allah walakin aksara nasi la ya'lamu manusia tak khabar apa pun maknanya Allah Ta'ala kuasa itulah hari ni kita ngaji sekat tu lepas tu kita mari pakai nak komen ke apa masa ada lagi 15 minit siapa ada nak tambah dana boleh dan ataupun nak tanya belah mana boleh insyaallah taala supaya kita tu boleh berasa jelas dan kita ngaji untuk berimej ni sejane cerita sungguh bukan dongeng bukan hadis cerita Quran al-qisasul quraniyah na qala Allah wa sadaqallahu al-azim al azim Nah, sungguh benar. Cuma boleh hadir kita faham tu tak apa 100% supaya kerana Allah kan Allah alam. Ha, kita usah cari daripada tafsir-tafsir ulama Allah taala ala sebenarnya lah makna. Tiap-tiap tafsir saya tu saya buh Ibn Abbas ke Ibnu Al-Jauzi ke Ibnu Qayyim Kathir Qatadah Mujahid ke apa ada semua. Ini cara saya buat tafsir supaya umat Islam pakai yakin kata ini bukan hak saya saya sekadar kata nakap kata ada matu untuk umat Islam tahu supaya kita yakin kata kita pakak ulama nah ratu-ratu ulama yang kita pakak bukan dua tiga empat orang ulama dah dan insyaAllah ta'ala eh umat Islam marilah kita pakak fikir dengan sungguh ini ayat Allah yang kita main nah siapa-siapa tafsir ayat Allah dengan pendapat dia walau kena pun tak boleh juga nah kalau tidak ada kaedah yang mati dan tidak ada perkataan yang kita boleh refer atau rajak padanya nah falyatabawa maq'adahu minan nar maka hendaklah dia tu bina akan mahligai dalam api neraka lah kalau dia buat tafsir saya bukan di sini mana buat tafsir habis-habis sakit pala buat tafsir Apa kita tahu kata benda ni, ni bukan mesti jalan syurga semacam tak jalan neraka pun buka sokmu takut kita tu nah alat tu saya beringat sebanyak mungkin dari eh, ulama-ulama Inilah perjalanan yang saya buat Untuk umat Islam zaman ni Wallahu ta'ala alam bisawab Nah, maka saya ke siapa ada Abu Bunyamin dekat Eh? Bunyamin dekat Bunyamin tak, Bunyamin tak ada, ada. Ah, Bunyamin duduk rumah sekali sekali dengan sekali Yakob. Dia kena ada Bunyamin sore lagi bawa-bawa boleh duduk ya tu. Nah, ah, Allah alam. Siapa nak kata gapa lagi? Saya okay. Muhammad Aindak Talib dia nak tanya apa tak kasih Bismillahirrahmanirrahim sana al-qasas. Qasas berita-berita. Apa uslub uslub kita ada terbiah-terbiah anak-anak kita ni kena kita pakai juga uslub berita. Ayah ha, Ya ilaqah ya, mak dengan ha, ibu bapa dengan anak ni banyak ilaqah ha, banyak sakut dengan suruh dengan lagi banyak ha. Sebab tu anak banyak anak tak bisa duduk kan. Ah. Bawa ayah masuk, anak tu tubik. Bawa mak masuk, anak tu tubik. Jadi nak duduk sekali sekali payah sikit kan. Sebab ialah apa? Suruh lari, suruh lari. Ifal la tafal. Eh. Tapi uh, Quran ni hanya kita kita ibu bapa ni kita pakai duduk dengan anak kita dengan qasas ha, kita buat halaqah dah eh, masalah kita duduk rumah ni ha, kita duduk buat halaqah ini kita nak nak, nak make, uh, sejarah masalah Nabi Yusuf ha, kita buat halaqah rumah dengan anak-anak buat besing kisah buat dalam dalam celah-celah kisah tu kita boleh nak buat nak bui pedah nak bui eh, teruji nak bui ha. Ah, sebab banyak dah ni budak wayrun, budak-budak anak-anak jadi pecek dengan ibu bapa juga start tu dengan jalan sini kalau kita kecek dengan ibu bapa malah cawo, malah cawo dan kecek tu dengan sebab apa dah dengar sebab kita ilaqah kita dengan anak ni suruh lari suruh lari lepas semua orang dah sedar lah. kita duduk ilaqah dua tu suruh lari ha, if'al la taf'al if'al la taf'al Izan uh, ayat yang ketiga ni kita boleh ni pejah ada. Kita buat halaqah dengan anak-anak kita rumah ni. Buat halaqah basic? baca sejarah. Baca qisas. Uh, dan ayat amalan ayat yang kelima inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ah ni ni jelas ha, wadih jiddan ni. Ha, Tuhan takkid yani Tuhan takkid kata inna batu asyaitan lil insani jumlah ismiyah juga ha aduwun ha Allahu akbar ha aduwun batu mubin habis jelah atas seteru seteru ha ni nak nawi nawi nawi. nak manusia ingat semua ni ingat ha idzan kullu نقص في حياة الإنسان كل نقص في حياة الإنسان مصدره الشيطان ikut baris nak kubur kita ni sebab dia di di sini syaitan ha Allah musta'an Allah musta'an jazakumullah dan yang akhir saya panjang ni ha al-adlu al-adlu kita adil dengan anak-anak kita Misalnya kalau kita masuk rumah ni Ustaz Alhamdulillah anak eh, ni Alhamdulillah juga Bagi kita kucuk masalah Kita kucuk semua Masalah ni kalau kita bui eh, Titih bui duit Bui Hak ni masalah puluh bui semua 20 ha. Illa ada, Ulama kata illa kalau ada sebab Masalah hak ni najah masalah Kita bui ha, ni Beli kat adik ni ha, Hadiah ni sebab dia najah Ha Naim insyaAllah menjadi najas pada dia tu. Lakin kalau kita puji saja-saja untuk dia itu Kena turut Al-adlu bainal abna Al-adlu bainal abna Wa jazakumullah khairan ala itahati fursa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Tak sah tanya kita kata tadi Orang kata kena bersama banyak Kena kita berapa Orang kata kena bersama banyak Orang kata kena bersama banyak Anak ada kerja yang dia. Hmm. Kita nak sekali tapi halus kita pun bagus sikit. Ada sebab sebagai ayat ni, ada sebab kita ada boleh ni kantor apa ada kantor apa lemo tak ada apa lah anak-anak tak ada jawapan ada ada headphone nah insyaallah nah keadilan lah ni nu satu sekali keadilan di antara anak ni hadis faham benar-benar nah uh, insyaallah ada apa lagi Ya, nak tanya apa? Okey. Okey. Dia minta tapi dia sebenarnya ada apa? Tadi kecil-kecil tu dia dia dia ada mimpi ni. Kata sebelah tu kita sini kalau tak lalu Yusuf dia tak tak kena takut dia GitHub dia telaga tak jadi kena keluar gitu dia dia ada kena nak boleh jadi gitu dan sebab dan saya lelak kita lelaki punya Ya. Dia gini, abis saya nak tanya kata kita ni dia sudah with harga saya yeah. budak-budak lagi kata yeah. berlaku yeah. Tapi cerita dia tu panjang ke akhir Sampai ke belakang tu dia nak menjadi Supalah dia tu Jalan ke atau jalan tu Jalan tu Satu dan sebagainya ya. ya tu hikmah Allah Ta'ala yang kita tak boleh nak baca lah tu dah ha. Allah Ta'ala nak bawa seorang hamba dia yang menjadi rasul ni liku-liku hidup tu di bawah kuasa Allah wallahu ghalibun ala amrihi itu tak ada siapa boleh kuasa nak nak nak bicara dalam benda tu nah ha. kena yang ya disebab sebab sebab sebab tu subhanallah Tuhan lah punya tahu kita tahu Allah alam <laughs> ayat tadi ada siapa nak boleh jawab tak ha, boleh siapa nak jawab ada Siapa nak tanya apa lagi? Ha, ayat kedua, ayat kedua dia kena. Ha? Okey, ni kena bunuh akar yang sejahtera lah. Ha. Lepas tu pemuda-pemuda kita duk lekat dengan dadah tu ada akar yang sudah sejahtera Ustaz. Betul lah. Itulah di antara marinya khamar arak baik, gapa baik. Punya ni rusak akal. Bila rusak akal tu kat Quran tak tak adil lah. Jadi bagi dia tu Quran tak ada pada apa sampai akal tak ada. Nah, ah, la'allakum ta'qilun tu cedera akal dia tu suka kuatnya darat rada akal dia turun. Kalau dia bijak turun jadi tengah-tengah atau bawah. Kada tu lah. Jadi sebagai merusakkan akal tu kerja syaitan lah. Nah, sebab syaitan ni Yak dimula turun lagi. Turun Quran eh, tu Jibril dah waktu turun. Karena malaikat lain tak kuasa waktu turun kalau sekadar sore Jibril boleh waktu sore abak gagah. Ni atau saya dia ada. Saya tak takut dia. Nah, tak serupa dengan malaikat lain lah, lah lah lalu tiga saya, empat saya. Tak tak tak tak, tak kuasa orang Quran. Padanya nyak mengenak ni syaitan. Nah, lalu itulah ada setengah tu sampai ribu waktu turun mai Quran suratul an'am ni sah 70,000 turun mari sekaligus wari turun dah maka sengah daripada juga dan maka kita tu aa, ah, yakin katanya uh, di antara uh, musuh jelah malaknya iaitu syaitan syaitan ni ya tak saya turun dulu kita dan kalau turun tak saya betul Nabi tu tak saya wayak nah ya ayuhal rasul balik ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama balagta risalatah semua tu nah patut nabi bima kok syaitan duk sekat tengah jalan besar kepada semua umat dia balighu anni walau ayah usaha tabligh ni satu kerja sangat payah habis itulah kita duk kena jet di dia mai lama 700 tahun Nah, nak kena jet. Tak boleh buat hari Quran dengan jalan molek. Untuk nak tadabbur ayat ni tak apa. Nah, ha, kerana apa? Kerana dah kena jet di syaitan. La ilaha illallah. Patu ke kurang akal. Akal ni kena dia sembuh dengan kena duk duk gapa? Duk baji dengan ilmu-ilmu Allah. Bala akal cerdik lagi. Ngaji nahum, ngaji fa, ngaji gapa, ngaji saraf, ngaji alat-alat bahasa Arab bagi orang orang bukan Arab khususnya lah bagi orang Arab tu pun boleh kena ngaji juga tapi kita tengok katanya puak-puak sahabat dulu tak ngaji pun tapi dia kecil kena belakang dari pahal Quran cukup belakang tapi orang-orang belakang ni kena ngaji lah nah khususnya pada orang nak tafsir Quran tu mesti kena pahal ilmu bahasa supaya nak lebih tajam akal dia la'allakum taqilun dia tu tajam daripada orang tak ada ilmu bahasa Allah alam lah. Ha, tu. Itulah lebih kuat. ada siapa nak tanya apa lagi? Nah. Eh. Ha, InsyaAllah mudah-mudahan nah kita hari ni 21 ayat. Nah, semua dapat 100 111 ayat. Ada lagi 80 ayat lagi. InsyaAllah sekali lagi uh, halakah yang ketiga yang belum etikaf lepas tu kita akan buat etika pula lebih lagi kita hubung lepas raya insyaAllah ta'ala pada hari Sabtu Nah, pakat cari kita dulu hari ni dah. Kitab ni insya-Allah ada jual di masing-masing tempat lah tengok eh, supaya kita boleh pakat. Apa sesia boleh dia nak terjemah. Sudah tak kita tahu. Ha-ha penegakan ni, ha-ha apa uh, ha, pencetakan ni ada orang ada cara dia. Nah, Allah alam. Kada itulah mudah-mudahan semua kita ma'al Quran, ma'al Quran, ma'al Quran. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أكرمكم الله يا الله يا حي أوه هنا